восторга до расстройства Мысли рвутся на фрагмент всех Но когда коснется остро Станет нам не до утех На ступени каждой знания Поднимается беда Стало сопереживание Самым важным навсегда Самым